Ja, zamek Janski Wrch w Jaworniku jakieś rzeźby, płaskorzeźby na ścianie Widać, że rynny miedziane, także nie boją się miejscowych złomiarzy